Soir Mani, euh, je suis euh, artiste plasticienne tunisienne. Je vis et je travaille euh, à Sousse. J'avais rencontré Hakim Rezaoui sur les réseaux sociaux il y a quelques années. Notre collaboration aujourd'hui autour du projet Immanence a commencé à avoir une forme sur le web au début du premier confinement. Cette expérience euh, est une rencontre artistique à distance euh, entre nous deux, lui en Algérie et moi en Tunisie. Le projet est en cours, nous continuons euh, la création à distance et nous avons l'intention de clôturer cette production une fois nous avons le droit de nous rencontrer physiquement, soit en Tunisie ou en Algérie. Au-delà des, notions de paysage et de poésie visuelle, euh, cette expérience est une réflexion autour euh, de l'individu et des frontières, d'abord géographiques et puis euh, du médium photographique.